you ہائی گائز السلام علیکم میں زویا شیخ آپ کو اپنے channel Zoya fashion and beauty میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دودھ اور ٹماٹر دو چیزوں کو ملا کے ہم کتنا اچھا کلینزر تیار کریں گے جس کی مدد سے آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جائیں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو سے آپ کو فائدہ مل سکے تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو آج میں آپ کو جو کلینزر بتانا بنانا بتاؤں گی وہ انتہائی آسان کلینزر ہے یہ دو چیزوں سے بن جائے گا دودھ اور ٹماٹر دودھ اور ٹماٹر کے ساتھ انتہائی آسان اور اچھا بن جانے والا کلینزر یہ بہت ہی سستا ترین ہے اور ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں جس کے استعمال سے آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک عدر ٹماٹر لے لیں اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں بلینڈ کیے ہوئے ٹماٹر کو آپ چھان لیں چھان کے اس میں سے جو رس نکلے اس میں اسی مقدار میں جتنا رس ہو اسی مقدار میں آپ اس میں کچا دودھ ایڈ کر لیں پھر اسے اچھی طرح مکس کریں اور اسے اپنے چہرے گردن اور بازو جدھر